Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Allahu Zülcelal'in emri hasıl oldu. Gece ve gündüz yaratıldıktan sonra gökler yedi kat sema oldular. Elbette ki burada akıldaki sorulardan en önemlisi gökler neden yedi kat semadır?'' Gelmiş geçmiş bütün ulema bu konuda hem işari hem hakiki hem hikmetiyle beyan etmişler. Hakikatlerden de biri de şudur ki efendim arşın altı kafes yapısına uygun olarak levhe yedi kat sema emrini vermiştir. Bu emre ilahinin gece ve gündüzün oluşumundan sonra hasıl olması kader levhasının o korunmuş levhasının temelde 7 artı 2 sistematiğine göre yaratılmasından kaynaklanır. Bu nasıl bir sistematiktir diye sual edecek olursanız yine çok kısa ve özetle şöyle beyan edebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bütün işlerde Allah-u Zülcelal yedili bir sistemi takdir etmiş. Ama bu yedili sistemi sayıyla düşünüp her şeyi bu yedili sistem üzerine kurgulamayınız. Kur'an-ı Azimüşşan'da bunu böyle beyan ediliyor olması Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşan insan tiplemelerinde, nefse emmareden başlayan o süreçlerde, insan vücudundaki bütün katmanlarda bu yedili usulü görmekteyiz. Bu tanzim insan için şart olan bir tanzimdir. Zira insanın birazdan geldiğimiz üzere varlığın cihetleri ortaya konulduğunda farklı yönlerinin varlığı en az 7 sistematiği beraberinde getirmesini gerektiriyor. Bu aynı zamanda şöyle de görmek gerektiğimiz bir alandır ki efendim insan 7 haldedir. Nefsin seviyeleri bu 7 kat semanın izlerini taşıdığından öylece beyan edilmiştir. Ancak bunlar kademeli, gittikçe yükselen bir anlayışa sürüklemesin sizi. Zira nefse emmare dediğimiz illet, peygamberler Allah onlardan razı olsun Onlardan hariç bir masumiyet karinesi söz konusu değildir. Günahsız bir insan oldu yoktur peygamberler dışında onlar masumdur sadece. Bu hakikat doğrultusunda bizler için 7 tane cihet var ve bu ciheti biz insan vücudunda tıbbi olarak da görmekteyiz. Bir damarın kendisi, 3 dış katmanı, 3 de iç katmanı. Bir insan damarının en az 7 tipteki özelliği en az 7 kademeli farklı şekillerde zuhur etmesi. Bileşkelerde de aynı şeyi kimyada da, fizikte de, biyolojide de, matematikte de bütün bu usullerin karşılığını görmekteyiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın her şeyi 7 güne takdir etmesi hikmeti, 7 kat semanın hasıl olması hep arşın altında var olan o değerlendirmede altı yüzlü olarak bir kübik yapı olarak ifade ettiğimiz kaderi kapsayan arş ve o arşın deniziyle bir bütün olarak ele alınabilir. Bu yine işin ağır bir tarafı. Gelin biz Resul-i Kibir Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki karşılığa bakalım. Çünkü Biliyorsunuz ki e, Siyer Nebi yolculuğunda şeytanı ne yazık ki <laughs> anlatmaya başladığımız alanda göreceğimiz üzere Allah-u Zülcelal'e bir Müslümanın, bir insanın hangi yönlerinden yaklaşacağını beyan ettiyse o yönleri bütüncül olarak ele aldığımızda yine yedi esasa ulaşmış oluyoruz. Bir insanın önü var, ardı var, yanları var, üstü var, altı var, sonra bir özü var, sonra bu özünün çok ötesinde kendini taşıyıp götürebilecek olan bir niyeti var. İnsanın özü kendi bileşkesidir, Kendi yapısıdır. Kanı, hücreleri, her şey bir bütünü. İnsanın bir ardı vardır yani kendisinden önce onu ulaştırmaya, onun oluşumuna vesile olan annesi babası. İnsanın yanları vardır, onu bütünleyen ve tamlayan. İnsanın bir üstü vardır, onu bozan, onu ortadan kaldıran. İnsanın bir altı vardır, bozulmuş nefsi emmaresini, nefsi hayvani tarafını gösteren. İnsanın bir özü vardır, ne işe yaradığını ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine hikmeten neyi takdir ettiğini gösteren. İnsanın bir niyeti vardır, neye yarayabileceğini bazen kendi dilinde olmasa da kendi gönlüne inkişaf ettiren. Ancak şunu unutmayınız ki en az bir seviyenin altına kadar ulaşılabilir bütün bu değerlerde. Yani her birisinde insan bu yedi sistematiği aynı anda yaşayabilir olduğu için diğer bütün canlılarda bunlar farklı. Eksikleri veya kademeleri farklı olabiliyor ama insan ele alındığında bu yedi esası görüyoruz. Şimdi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında da bu yedi esası görmekteyiz. Allah Resulü'nün önü yani onun birleştirici özelliği kendinden sonra kıyamete kadar bütün ehli imanı bir tutması. Sonrasında herhangi bir peygamber gelmeyecek. Hz. Peygamber'in bir, ay, bir ardı var aleyhissalatü vesselam. Kendine kadar o nuru Muhammedi'yi taşımış bütün peygamberler. Allah Resulü'nün yanları var. Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman Efendimiz, Hz. Ayşe Validemiz, Hz. Fatma Validemiz, Hz. Hatice Validemiz, annesi babası Hz. Amine, Hz. Abdullah Efendimiz, Hz. Hamza Efendimiz sayabildiğimiz o bütün o Bilal Habeşi saymakla yetişemeyeceğimiz o bütün büyük ulul isimler, önemli isimler. Onlar da Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yanlarıydı. Allah Resulü'nün bir üstü vardı. Onu bozmak isteyen, onu ortadan kaldırmak isteyen ama üst derken sakın ondan daha üst bir makam olarak ifade edilmiş olmasın. Onun üstünü örtmek isteyen, onu göstermemek isteyen, onu dünyadaki diğer güzellikleri karşı kapatmak, güneşi örtmek isteyenler. Onun bir altı vardı reddedip de kesin kafir ilan edilmiş olanlar, kesin küfürle göçmüş Ebu Cehiller. Onun bir özü vardı. Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Azimüşşan'dı özü. Allah-u Zülcelal ile arasındaki 23 yıllık vahiy hakikati ve o muhabbetin tecellisiyle inkişaf etmiş o Kur'an-ı Azimüşşan. Ve Allah Resulü'nün bir niyeti vardı. Bütün ümmetin affolması, bütün ümmetin bu hakikatte coşması için.'' Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatındaki bütün bu değerleri bir araya getirdiğimizde o yedi kat semanın insanın kendi varlığında her hücresinde dahi görülebilirliği, kendi karşılığının bizzati izahıydı. Allah Resulü'nün miraca çıkarken bu yedi katın her bir kademesinde görmüş oldukları da o yedi katın kendisine has özelliklerini bizlere işaret etmekteydi ki Allah nasip ederse Allah Resulü'nün Miraç yolculuğuna Siyer Nebi'de beraberce çıktığımızda o ani anlatırken, anlamaya çalışırken o yedi kat semanın ayrı bir halini görüyor olacağız. Öyleyse şu yedi kat sema ki içinde yaratılmış olanların özelliğine göre inkişaf etmiştir. Yani kıymetli kardeşlerim, yeryüzünde yaratılmış olan insana göre takdir edildi her şey. İnsan Nur-u Muhammedi'ye göre halk edildi, yaratıldı. Nüvesi bu olunca hakikat ağacı ve ona bağlı olan bütün yapının da ona uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması gerekir. Yani insan yedi kat semaya göre tanzim edilmemiştir. Başında Rabbül Alemin'in Nur Muhammedi'den yaratacağı bütün varlık içerisinde en şerefsiz olarak takdir ettiği insanın bu yedi kademeli yaratılış biçimi nefse emaresiyle vereceği mücadelede kendisine hem illet hem rahmet olarak dönecek, gece ve gündüze karşı bir mücadele verebilecek olması hepsi Rabbül Alemin'in takdiriyle insana göre yaratıldı. Çevremizde gördüğümüz hiçbir şeyi işte bu yüzden bu nasıl da kötü bir şeydir demeyiz. Her birisinin içerisinde var olan bir eksiklik dahi olsa öyle gibi görsek o dahi bizi tamamlamak üzere, bizi bütünlemek üzere, bizi Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın anlattığı sırat-ı müstakimde bir olabilecek hale getirmek üzere tanzim edilmiştir. O tanzimatın birinci kat göğünün altında varlığımızsa bugün gördüğümüz gök kubbe değil elbette. Bu nefse emmarenin gördüğü gök kubbe. Öyle bir gök kubbe var ki Rabbim bu dünyada yaşarken görebilenlerden olmayı nasip müessir eylesin o gök kubbenin hakikatini. Çünkü hikmet erbabına Cenab-ı Hak açmış o hakikatleri tarih boyunca gelmiş o bütün büyük evliya Allah bahsetmişler bundan. Ve hakikatiyle ve hikmetiyle o zaman anlıyor ki insan yeryüzünde her şey rahmet-i ilahiye ile insan için takdir edilmiş. insana göre tanzim edilmiş insansa Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama uydukça muteber, üstün ve diğerlerinden daha âlâ bir hale getirilmişti. Rabbim bizi ona hayırlı ümmet olmayı nasibi müessere eylesin. Kalın sağlıcakla.